how eh, ¿Qué tan importante fue el cambio para ti esta noche? Fue muy fue importante, un bate, este es un equipo muy agresivo, un equipo que tiene muy, buen reconocimiento de la reta. Eh, y, sabe Lo que me pensó fue atacarlo siempre con, ese picheo hasta pues, para lograr mantenerlo eh, bajo carrera y bajo de, poco de poco hit, y eso fue lo que hice. Yeah, very important. You know, they're they're an aggressive team. Uh, uh, that can hit very well. They can recognize fastballs very well. So uh, I figured, you know, uh, I wanted to be aggressive and use that pitch to balance it out, you know, and uh, I think it gave me really good results tonight. And what do you think of the job the bullpen did after you? y qué piensas del trabajo que hizo el bullpen. Fenomenal, fenomenal. Desde que salí en el quinto inning se mantuvieron en un buen ritmo, eh, localizando cada picheo, ejecutando cada, cada, cada jugada y de verdad de todo el crédito se, se lo damos al bullpen que se mantuvo fenomenal en, este día de hoy. El ah, the bullpen was phenomenal, you know, uh, honestly. I mean, the job they did, you know, I left the game and uh, I threw five innings tonight. And after that, you know, they, they were just phenomenal. I, I don't think they allowed a hit. Um, so uh, it's, it's what we expect of the bullpen we have. Phenomenal job, I think.